Pwede siya sa, pan sa tanlamig, pwede rin siya sa tag-init. Mind nyo na dyan. Pamay <laughs> oh <laughs> mga Justers! Kamusta kayong lahat today? And for this video ay i-share ko na naman sa inyo ang aming napamili sa Ukayan naman. Ito na naman, nagbabalik na naman tayo sa Ukay. Medyo talaga nung nag-Ukay ako last year, parang lagi na ako nag-aabang ng sale doon sa Less Consumo <laughs> Santo Tomas. At medyo madami uli kaming napamili this time, kaya i-share ko uli sa inyo. Pero meron dito itong mga iba na nabili, hindi ako bumili, si mama yung bumili sa ibang ukaya naman. Wala lang, share ko lang sa inyo kasi nagustuhan ko talaga ibang mga items at very mura namin nakuha. So, ano pang hinihintay nyo? If you like this video, please don't, <laughs> joke lang, hindi pa. so, kung gusto nyo na naman makita ang mga pinamili namin sa ukay, keep on watching. <laughs> So, ito nga no, nung February, nag-ukay na naman kami, mga ka-justers. At si Les Consumer, may promo sila for blouse na 5 Bale, 5 items kasi 4 items for 100 pesos. Tapos, may libre ka pang isa. So, 5 for 100 nga. Hindi masyado sa akin ang mga napamili ko dito sa top. Ito ay para na naman sa mga petit, hindi lang sa mga plus size. So, una kong nabili, ito, itong suot ko na band shirt. Ayan, mga ka-justice, minomodel ko yan sa inyo ngayon. At very nag nagustuhan ko talaga siya. Pinag-agawan pa namin ito ng pamangkin ko kasi gusto niya din. So, medyo nagugustuhan ko yung mga ganitong vintage band shirt. Though, hindi ko kilala yung band. Kailangan ko pa siyang i-research yung Dead Kennedy. Album ata to. So, ayan, nakikita nyo, meron siyang mga details na ganyan, no? Nasira-sira. Ayan, may mga butas-butas. Tapos, dito sa kwelyo niya, may ganyang distress. No, parang nung una, parang ano ba yan? Luma na. Pero, pagsuot mo na siya, medyo nakakarakista ang mga <laughs> datingan. At maayos pa naman siya at mga adjusters, sinerge ko kung magkano to online. 2K lang naman. So, papakita ko din itong isang detail na nagustuhan ko. Yan o. May pasira-sira siyang ganyan. So, isa to doon sa 4 plus 1. At ito, yung the rest of, ay hindi, may isa pa pala ako na for me. Pero sabi ko, sa pamangkin ko, si AJ, ay hiraman kami dito kasi medyo hindi ko siya, yung color niya medyo hindi na ako bumibili ng ganito. Pero baka may mga times na kailangan ko siya. I got this blue polo. Yeah, XL. Ang laki niya. Tapos ang ganda ng tela. So, pwede siya mga pang cover, cover up sa mga swimsuit or kaya naka ano ka lang sa loob, naka bralette. Wow! Maganda siyang mga pang cover up. Ayan. Diba uso dati to? Pero ano siya, yung color kasi niya, hindi ko masyadong gusto. Medyo, dito okay siya eh, sa camera. Pero super light blue siya. Parang hindi, parang madali siyang matandaan ba? For me, kaya sabi ko, hati kami dito. Ano, hiraman kami. Pag kailangan ko, hihiramin ko. Ayan. Ang ganda. Sobrang mura niya for 25, 20 pesos. Super bet. Blue polo cover up. So, pwede rin siyang polo, pero wala kasi siyang butones. So, lalagyan mo, bubutasan mo na lang, at tatigyan mo na siya ng butones. I love it. Okay, next ay ito na part for EJ na to. Tatlo na, tatlong top. Ang una, para kay EJ na napili namin. Ito, ako, ako ata nakakita nito. Very Lara Jean. <laughs> na may polo sa loob na long sleeves na maroon. Ay, ano ba color ito? Maroon? Purple. Ang ganda. Super mukhang bago pa. Tapos, ang mga preppy look siya, very good sa estudyante mo. <laughs> Ako kasi ayoko na ng mga ganitong parang mainit sa katawan. Pero okay siya sa pangtaglamig, di ba With the polo, na ano na siya ha, naka-attach siya dito sa, sa sweater mismo. Very cute. Ay, hangten pala to. Uy, mahal yung hangten ah. Okay, next is another long sleeve na ang ganda ng kulay nito. Hindi ko lang personality kaya sa kanya na at hindi rin yata kasi sa akin. Long sleeve siya na orange, na yellow-orange. Ang ganda ng fit, tapos ang ganda rin ng tela. Super mukhang bago pa. Hindi siya long sleeve pala, parang 3 fourths ganyan. Very cute, very, hindi siya, pwede siya sa, pan, sa tanlamig, pwede rin siya sa tag-init. Mind nyo na dyan. <laughs> Oh my na. <laughs> Alright, for the last item dito sa 4 plus 1 is this polo. Ang ganda nito, pang cover-cover up din. This, manipis siya na polo, na pang cover up lang talaga siya kasi hindi pwede siyang isuot as is na very, ano, pang small talaga siya na pampayat. Tapos, okay pa naman yung tela. Mukhang bago pa naman. PRC. PRC daw yung tatak. Tapos, yung short lang yung sleeves niya na ganyan. Super cute. Pwede talaga siyang pang cover up. Pwede rin pang formal. Tapos, naka-shirt or ano ka sa loob. Madaming magagawa pag black talaga. So, hindi, wala lang. Hindi kasya sa akin. So, napunta sa pamangkin ko itong black polo na manipis kailangan ko nang maging magaling sa pagde-describe ng damit kung gusto kong maging maraming video na upay, no? <laughs> okay, next, ito na. So, yun na yung 5 na items sa 4 plus 1. Ito, yung pants naman nila, grabe, sobrang magintay talaga kayo ng sales sa Les Consumo. Sobrang sulit. Yung pants nila ay 150 for 2, 150 pesos, plus 1. So, 3 for 150. Gets mga adjusters. At, tatlo yung nabili namin. Dalawa for me na pants at isa for EJ din. So, for the first item, ay ito ding pants. Hindi ko alam paano i-describe to. So, hindi siya jeans. Ano ba ang tawag dito? Hindi ko alam eh. Hindi rin siya corduroy, pero ang ganda ng kulay niya. Parang faded na brown na gray. <laughs> Hindi ko alam talaga. ka justice. Pero ang ganda ng feet sa kanya. Tapos yung bottom niya, apple bottom jeans, jeans, boots with, yung medyo flare, pero hindi masyado. Yan, ganyan. Super bagay. Hindi lang ako nagaganito. So, sabi ni EJ, uso naman to ngayon sa mga Gen Z. So, binili niya. At maganda yung fit for them. Sa akin, hindi to bagay eh. Pero okay lang din. Kung may malaking size, siguro kukuha ko nito. Ang ganda. Ang brand niya ay Crocodile. Be, iba talaga sa ungay no, makakakuha ka ng mga hindi pa masyadong gamit na gamit. Tapos, ang ganda ng quality. Saka, ayun din, sayang din naman saan ito mapupunta, ba diba? Kung hindi pa masyadong gamit. Ako talaga ay more on sustainable talaga kasi sayang baka may mga damit natin o may iba pang pwedeng gumamit, 'di ba? Like okay-okay is the key. <laughs> Char. Next is so ayun, ako kasi mahilig ako sa mga maluwag na, hindi ko alam anong tawag doon, yung mga pants na ano, super comfy lang na maluwag. Elephant? Elephant ba yun, be? Parang. Square pants yan. Mahilig ako sa square pants. Tapos nakita ko to o oh, hindi nyo na makita yung steam ko. So, papakita ko na lang sa video. So, black siya na square pants na medyo bitin nga lang siya. So, pwede siyang skirt <laughs> kung parang tahi yung gitna. Super love na black siya kasi kahit saan bagay. Pero, yun lang, nabibitinan lang ako. Pero sabi ko, okay to sa mga beach na gala. Saka kung yung mga labas-labas lang naman, mag-grocery ka lang, super okay niya na outfit talaga. Kasi siguro mga ganito ko, mga 3, 4 na na itim na square <laughs> pants favorite ko itong mga square pants kasi super comfy, super daling bagayan. At yun nga, hindi siya hassle talaga suotin. At yun talaga, ako talaga, comfort is the key. Number one of all. <laughs> Alright, for the third pants, for the third item, mga kajusters, ayan, nakapili na ba kayo ng imamay niya, <laughs> charot? Ay, isa na naman pong office pants. At ito, mga kajusters, may tatak na naman to. Naswertehan na naman ako ng Marks Spencer. Yan. Marks and Spencer. Besh, blue, dark blue pants na ano din, high, high waist, tapos, very pang off, very pang, very pang office lang talaga siya. Kaya nagustuhan ko siya kasi baka nga in the future pag pumasok na sa office, napansin ko kasi yung mga pants ko, hindi na kasya sa akin. So, very perfect yung mga ganitong madaling bagayan. Tapos, very comfortable. Hindi siya yung mainit sa ano. Kasi ako, hindi ako mahilig magpantalon. Talagang nagpapants lang ako kapag nasa po, sa office or kaya basta hindi ako mahilig magpantalon. Lagi ako naka-shorts or kaya yung square pants na maluwag lang. So, super okay sa akin itong tela na to. Kasi super lambot talaga. Super comfy. Kamukha niya yung binili ko last time sa ano less consumo din. Yung nasa isa kong vlog. So, ito yung link dun sa una kong less consumo haul. Ah! Alright, mga kajusters, yun lang ang mga napamili sa less consumo. Pero pakita ko na rin tong sa inyong mga favorite ko na shorts na pambahay ngayon na nabili din ni mama sa ukay. Grabe, ukay is number one. Yung mga pambahay ko talaga, mga ukay lang na shorts yun. So, this yellow shorts, parang 20 pesos, 30 pesos lang doon ko. Mukhang bago pa. Super comfy. Mukhang bago. As in, parang hindi naman to ginamit. Grabe, sayang. Yellow, gray, at may blocks, pero nasa labahan. So, hindi ko mapapakita sa inyo ngayon. Pero baka ito, sige, super comfy ng mga shorts talaga from Ukay. Halabahan nyo lang na maigit. Sa kagalingan nyo lang din maghanap. Si Mama magaling siyang maghanap ng mga pambahay na ano ng mga shorts talaga sa ukay. Yung mga shorts ko talaga dito sa cabinet ko, puro ukay lang talaga. Alright, next naman ay ito, mga kajusters. Itong dress na to, kasama to dun sa haul last time, pero nawawala, nahanap na. <laughs> Kung kasya lang to sa akin, gustong gusto ko to. So, we have here the black dress. Ang ganda ng cut niya talaga dito sa balikat. Ito yung mga uso-usuhan eh na cut at Chinese ata to, Korean, hindi ko alam. Very maliit lang. So, short dress for EJ to, hindi to for sa akin mga ka-jazzers. At hindi to kakasya. Pero, kung kasya to, super love. Ako, ang dami kong mga black dress lagi. Saka, ang dami ko rin mga black dress na galing okay. Ang daming okay din sa okay ng mga dress eh. Gagalingan mo lang din maghanap. At masipag ka dapat. Tapos, dapat alam mo na din yung hinahanap mo. Gets? Minsan ganun sa okay. Parang, bago ako pumunta sa ukay, sa ano ko muna, meron akong, ang bibilhin ko pants, ang bibilhin ko jacket, ganun. Ganun ako mag-ukay. Dapat hindi ako yung memang bili lang. <laughs> o pero minsan, pag may naspatan na sayang ang ganda, binibili ko yan mga kajusters. Ayan mga kajusters, ayun lang ang mga nabili ko sa Less Consumo. Less Consumo baka naman, pangalawang video na to na na-feature ko kayo. At super na-enjoy ko talaga yung mga ukay adventures namin. At parang laging, na-enjoy ko yung parang maghahanap ako na parang kay EJ. Tapos minsan pag nakakakita rin siya ng pwede sa akin, ganun. Parang collab kami. <laughs> Wow! At ayun lang. At super happy ako sa mga nabili ko. Okay is number one. So, see you sa mga iba pang ukay adventure na talagang isasama ko na kayo. Minsan kasi biglaan lang talaga yung mga ukay namin, matripan lang. So, hindi ako nakapagdala ng camera or hindi ko na naiisipang mag-vlog doon. So, ayun lang. If you like this video, please like this video. <laughs> please don't forget to subscribe to my channel and listen to Koda Serye on Spotify. At mga Jasser, may ads na tayo. So, don't skip ads pangbawi lang sa mga nabili. Okay, charot lang. Bye!